guys اليوم راح نعمل فيديو حلو جدا بهالفيديو الفيديو حلو جدا بس لا تنسوا ان تاخذوا على سير subscribe و like واعملوا subscribe. ولا تنسوا تضغطوا subscribe واليوم راح اعمل فيديو التعرف على قناتي و انا احب كان معايا اخويا لقمان ونحن نحن مثل الشرط ونفس القناة كده <laughs> أول شيء تحدي تحدي ثاني شيء ثاني آه، شيء أعمل سلايم أعمل سلايم وأكرهها شوية ولكن أحبها لا تنسى تضغط زر subscribe و like و بكمل الفيديو بتاعك تعالوا معكم شرعية أصحاب نحن الآن في الشارع <laughs> 什么？